الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين والمسلمات الإخوة والأخوات serta anak-anakku sekalian para penuntut ilmu yang semoga seluruhnya dirahmati dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah semata kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat demi nikmatnya dan mencurahkan kepada kita anugerah yang sangat banyak. Kembali pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita sebagai hamba-hamba yang terus berada di atas ketaatan dan masih memudahkan kepada kita pelaksanaan kewajiban dan memberikan kenikmatan yang lainnya kenikmatan dari ibadah yang sangat agung yaitu ibadah majlis ilmu ibadah at-tafaqquh fid din mempelajari dan memahami agama Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini sebagaimana tema yang dipilih yaitu minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema ini sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sejalan dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia adalah suatu ibadah yang sangat mulia. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim kita mengetahui dan kita telah sering membacanya bahwasanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala tempat kita meminta pertolongan. Di mana kita baca? Ayah nak sekalian. Allah tempat kita minta pertolongan. Di mana kita baca? Setiap hari minimal 17 kali. Hah? santri. Di mana kita baca? Bahwasanya Allah tempat kita minta tolong. Hmm? Mana imam? Imamnya tadi mana? Hmm. Ha. Ayo nak. Dalam solat. Ketika kita membaca. Hmm? Apa? Membaca. Membaca. Hah? Doa. Membaca apa? Coba dibuka maskernya supaya jelas. Membaca 17 kali. Al-Fatihah, ya kan? Kan kita sehari semalam menegakkan sholat lima waktu seluruhnya 17 rakaat. Berarti minimal 17 kali kita membaca Al-Fatihah, minimal Dan boleh lebih kalau kita salat sunnah. Di dalam surah Al-Fatihah kita menyatakan. Pernyataan apa? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Yang menjadi hubungan dengan pembahasan kita. Pada kalimat. Iyaka nasta'in. Hanya kepada engkau ya Allah. Kami nasta'in meminta pertolongan. Ada nah, sini kita menyatakan pernyataan Allah semata tempat kita meminta pertolongan. Dan permintaan tolongnya hamba kepada Allah itu adalah permintaan yang harus dan hanya khusus tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Hanya kepada Allah semata. Minta tolong hanya kepada Allah. Kenapa? Bahwasanya permintaan tolong di sini hanya kepada Allah. Ada yang tahu alasannya? Dari sisi susunan kalimatnya, Iyaka nasta'in. Anda bisa jawab? Ha? Zedani. Dari susunan kalimatnya. Dari susunan kalimatnya dipahami permintaan tolong itu hanya kepada Allah. Dari mana bisa kita pahami? Iyaka Perhatikan kalimat sebelumnya. Iyaka na'budu. Begitu pula pemahaman yang sama dengan kalimat Iyaka nasta'in. Di situ kalimat menunjukkan pengkhususan. Hanya kepada Allah engkau, Ya Allah kami menyembah. Dan hanya kepada engkau, Ya Allah meminta tolong. Tidak kepada selainmu. Kenapa lahir mana pengkhususan? Itu yang pertanyaan harus dijawab dari pemahaman susunan kalimat. Sering diingatkan oleh Ustazuna, Ustaz, siapa sering ingatkan faedah ini? Ustaz Khaydir. Sering sekali ingatkan kita. Entah di kaniye, di pelajaran-pelajarannya, atau di ceramah-ceramahnya. Iyaka na'budu. Itu ibadah khusus untuk Allah semata. Permintaan tolong juga untuk Allah semata. Kita hanya minta tolong kepada Allah, tidak kepada selainnya. Perhatikan susunan kalimatnya ya. Secara bahasa Arab, ini aturannya. Ketika kita menyebutkan na'buduka, na'buduka, kami sebagai hamba menyembah ka engkau ya Allah. Itu susunan asal dalam bahasa Arab. Ya, susunan asal dalam bahasa Arab. Subjek, predikat, objek dalam bahasa Indonesianya. Subjek, kami, predikatnya, menyembah, objek, siapa yang disembah? Allah. Itu susunan asal. Kami menyembah engkau, ya Allah. Tapi, dalam ayat, ka, nak buduka kanya, dikedepankan. Dipindahkan ke depan. Menjadi bagaimana? Menjadilah iyyaka na'budu. Sehingga objek yang tadi di belakang, subjek, predikat, objek lari ke depan. Lahirlah pengkhususan. Lahirlah apa? Makna pengkhususan. Ini dalam faidah susunan bahasa Arab. Ya, Begitu pula iyyaka nasta'in. Susunan asalnya apa? Subjek predikat objeknya nas nasta'inuka. Itu susunan asal. Nasta'inuka. Kami meminta tolong kepadamu. Tapi ka lagi dikedepankan. Iyyaka nasta'in maka lahirlah pengkhususan hanya kepada engkau ya Allah kami minta tolong tidak kepada selainmu ini sisi pemahaman kedalaman bahasa Arab ini penting kita ketahui supaya kita pahami bagaimana makna kalimat yang kita ucapkan itu menunjukkan betul-betul saya hanya beribadah kepada engkau ya Allah saya hanya meminta tolong kepadamu ya Allah tidak kepada selainmu Tatkala kita membaca ayat ini dalam salat melahirkan nilai-nilai tauhid menguatkan iman kita kita hanya menyembah Allah dan kita hanya minta tolong kepada Allah tidak kepada selainnya. Iya. Ini maksud dari iyyaka nasta'in. Dan di dalam surah Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala menjawab setiap bacaan ayat per ayat yang kita baca di surah Al-Fatihah. Perhatikan hadisnya dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah Allah Subhanahu wa taala berfirman hadis qudsi Qassamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain Saya membagi salat yakni bacaan dalam solat surah Al-Fatihah antara saya dengan hambaku dua bahagian. Faida qala abdi apabila hambaku membaca apa pertama kita baca dalam surah Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Maka berfirman Hamidani abdi hambaku memujiku. Wa idha qala ar-Rahmanir Rahim jika hamba membaca ar-Rahmanir Rahim Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang maka Allah berfirman membalas bacaan kita Allah mengatakan asna alayya abdi hambaku mengulang-ulang pujian kepadaku Dan kemudian ketika kita membaca Maliki Yaumiddin Allah penguasa raja di hari pembalasan, hari kiamat. Maka Allah menjawab seruan kita, Majadani abdi." Hambaku mengagungkanku, membesarkanku. Lihat, setiap bacaan ayat itu dijawab. Begitu sampai Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Disinilah Allah mengatakan Hada baini wa baina abdi Disinilah antara saya dengan hambaku Ketika kita menyatakan pernyataan Hanya kepada engkau ya Allah saya menyembah Dan hanya kepada engkau ya Allah saya minta tolong di sinilah bahagian antara saya dengan hambaku. Wali abdi masal dan bagi hambaku akan memperoleh apa yang dia minta. Barulah kita menyatakan permintaan selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalanmu yang lurus. Itu permintaan kita. Tapi yang menjadi ayat pertengahan antara kita dengan Allah tadi. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Itu pertengahan. Dia ayat pertengahan dalam surah Al-Fatihah. Dan dia adalah hubungan yang sangat erat antara hamba dengan Allah. Pada ayat ini, penggalan ayat ini, ada bahagian untuk Allah dan ada bahagian untuk kita, hamba. Bahagian untuk Allah, Iyaka na'budu. Hanya kepada engkau ya Allah, kami menyembah ibadah hanya untukmu. Dan ketika kita mengatakan iya nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan, maka kita menyatakan Allah lah yang akan menolong hamba, yang akan menolong kita, maka kita akan dapat bahagia dari keutamaan pernyataan itu. Allah akan menolong kita. Ya. Ini makna dari kalimat iya nasta'in. Minta tolong kepada Allah. Kita lihat faidah dari ulama abad ini dari salah seorang ulama tafsir bernama Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti rahimahullah telah wafat. Beliau memiliki kitab tafsir yang sangat penuh dengan faidah Abwaul Bayan. Dan ketika beliau menafsirkan surah Al-Fatihah beliau sebutkan tentang pembahasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ambil iyyaka nasta'innya. Kata beliau, wa iyyaka nasta'in Allah datangkan setelah pernyataan iyyaka na'budu. Kenapa? Susunan kalimatnya hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah hanya kepada engkau ya Allah kami minta tolong. Kenapa datang susunan kita minta tolong setelah pernyataan kita hanya menyembah kepada Allah. Kata beliau rahimahullah, di dalamnya terdapat isyarat. Terdapat faedah. Berupa isyarat. bahwasanya seorang muslim tidaklah sepantasnya dalam menjalankan ibadah kecuali dia harus meminta pertolongan menjalankan ibadah itu hanya kepada Allah karena dialah yang mengatur segala urusan hambanya dan dialah tempat hamba bersandar bertawakal jadi kita beribadah tidaklah mungkin bisa kita melakukan ibadah tersebut kecuali dengan pertolongan Allah. Itu maksudnya. Mengapa datang kalimat pernyataan minta tolong kepada Allah setelah kalimat iya iyyaka na'budu? Sebab pertolongan Allah itu sangat dibutuhkan untuk menjalankan ibadah. Tidak mungkin hamba bisa beribadah kecuali harus dengan pertolongan Allah semata. Maka kita harus nyatakan kalimat iyyaka nasta'in. Iya. Ini dalam Al-Qur'anul Karim. Dan juga disebutkan di akhir surah Al-Anbiya. Di akhir surah Al-Anbiya, ayat terakhir. Allah berfirman, "Wa rabbul rahmanul musta'anu" Allah berfirman menyebutkan pernyataan para nabi. Ini kan surah Al-Anbiya. Para nabi. Kisah-kisah para nabi banyak di surah Al-Anbiya. Di antara kisah-kisah mereka datangnya perlakuan yang buruk dari kaumnya, penentangan dari kaumnya, permusuhan dari kaumnya dan ucapan-ucapan yang jelek, penghinaan kepada para nabi. Maka para nabi menjawab. Jawaban mereka apa? Warabbuna Rahman. Al-Musta'an. Rabb kami. Ar-Rahman. Allah yang berpengasih. Dialah Al-Musta'an. Dialah tempat kami minta pertolongan. Musta'an. sifun Terhadap apa yang kalian sifatkan tentang Islam. Tentang Allah. Tentang Rasulnya. Di sini para nabi menyatakan sendiri makhluk yang termulia bahwasanya mereka sebagai rasul, sebagai hamba yang termulia tetap harus butuh pertolongannya siapa? Allah. Itu para nabi. Apalagi kita. Ya. Jadi para nabi subhanallah mereka adalah hamba-hamba yang betul-betul kuat dan benar-benar penghambaan mereka yang ter terdepan, teragung. Karena semata mereka hanya meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pernyataan para nabi. Wa rabbuna rahmanu al-musta'an ala ma tasifun. Sering kadang kita mendengarkan kalimat begini, Wallahul musta'an. Wallahu musta'an. Ya kan? Itu sering kita baca zikir begitu. Tepat. Hanya Allah tempat kita minta tolong. Musta'an. Allah musta'an. Ya. Kadang kita begitu. Allah musta'an. Dan terjadi musibah. Terjadi suatu peristiwa. Kita bersandar kepada Allah minta pertolongan. Allah musta'an. Terjadi kecelakaan. Kita dengar berita kecelakaan. Allah musta'an. Allah tempat kita minta pertolongan. Itu pernyataan zikir-zikir yang kita kadang baca di lisan kita dan itu sesuai dengan ayat tadi. Allah tempat kita minta pertolongan sebagian pernyataannya para nabi sendiri. Iya. Kemudian dalam hadis bahwasanya minta tolong kepada Allah ini sejarah dengan petunjuk Nabi saw Di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim Nabi SAW bersabda, Ihris ala ma yanfa'uka. Wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah. Ihris. Bersemangatlah. Ala ma yanfa'uk. Kepada apa yang memberikan manfaat kepadamu. Bersemangat terhadap apa yang mendatangkan manfaat untukmu. Ini semangat di dalam perkara yang mendatangkan manfaat, sifatnya umum. Manfaat terkait dengan kehidupan dunia, dan manfaat terkait dengan kehidupan akhirat. Maka semua perkara manfaat duniawi, manfaat ukhrawi, semua kita harus semangat di dalam meraih manfaat tersebut. Anda bekerja, Anda belajar, Anda berusaha, Anda beribadah. duniawi dan ukhrawi. Seluruh perkara yang ada manfaatnya, anda harus semangat mewujudkan manfaat pada perkara dunia dan perkara agama. Ya kan? Itu perintah Nabi, semangat di dalam meraih manfaat. Setelah kita bersemangat, berusaha, bekerja, dan beribadah untuk mencari manfaat, dilanjutkan tuntunan Nabi. Apa tuntunan selanjutnya? Hah? wasta'in billah dan apa artinya itu dia pembahasan sesuai dengan judul wasta'in billah minta tolonglah kepada Allah menunjukkan datangnya kalimat perintah kita disuruh minta tolong kepada Allah menunjukkan Jangan sekali-sekali Anda bersandar pada semangat Anda belaka. Jangan semata-mata Anda mengandalkan kekuatan, kehebatan Anda dalam bekerja, mencari nafkah, berusaha dalam urusan dunia Anda, dan mengandalkan ibadah-ibadah Anda. Anda bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, bisa haji, bisa umroh, bisa jihad, bisa belajar, bisa menghafal, bisa murojaah. Jangan andalkan pada diri kita sendiri tapi lanjutkan lanjutkan apa istain billah nah ini menunjukkan kita tidak bisa lepas dari pertolongan Allah sehebat bagaimanapun semangat hamba sebagaimanapun hebatnya kekuatan dia mencari manfaat dunia dan manfaat ukhrawi tidak akan bisa terwujud kecuali harus dengan pertolongan Allah Makanya Nabi lanjutkan, wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah. Nah, ini menunjukkan apa? Pentingnya terus bersandar kepada Allah semata. Tidak kepada diri kita sendiri. Ya kan? Kemudian lanjutannya, wala ta'jas dan jangan engkau lemah. Jangan engkau lemah. Ketika engkau berusaha untuk mencari kebaikan, bersemangat dalam mencari manfaat dunia dan ukhrawi, dan setelah minta pertolongan, jangan lemah. Ya. Terus berusaha sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Ini menunjukkan sesuai dengan pembahasan tuntunan kepada hamba untuk terus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam penekanan perkara ini Nabi sudah ajarkan kepada seorang sahabat sejak muda, sejak kecilnya. Sejak dia masih berusia seorang bocah. Nabi sudah jauh-jauh tanamkan akidah kepada anak-anak. Tanamkan keimanan kepada anak-anak sejak dini. Agar anak-anak ini betul-betul hanya bersandar kepada Allah. Allah bilang kepada siapa? Atau Nabi kita Muhammad SAW bilang kepada siapa? Nasihat ini. Siapa yang tahu? Hah? di hadis ke-19 dalam syarah atau dalam hadis arba'in Nawawiyah. Nabi ucapkan kepada siapa nasihat-nasihat itu? Sahabat yang masih kecil. Siapa? Siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau dan bapaknya keduanya adalah sahabat. Perhatikan perkataannya kepada Ibnu Abbas, "Ya gulam." Nabi panggil dengan kedudukan usianya. Waktu itu Ibnu Abbas dipanggil gulam. Apa artinya gulam? Yang masih anak-anak, bocah. ya seorang bocah, gulam. Bukan syabab, bukan usia remaja, bukan usia pemuda. Tapi masih anak-anak seperti ini, seperti ini, seperti ini, masih bocah. Ya gulam. Wahai seorang bocah. Ya. Ya. Anggap antum sebagai nambas. Ya. Ini u'allimuka kalimat. Saya akan ajarkan kepada engkau, wahai bocah. Beberapa kalimat-kalimat. Saya akan ajarkan. Ihfadillah. Jagalah Allah. Jagalah batasan hak-hak Allah yahfadka Allah akan menjagamu ihfadillah jagalah batasan hak-hak Allah tajiduhu tijahat kamu akan dapati Allah senantiasa bersamamu menuntunmu terus Nabi berikan kalimat lagi idha sa'alta fas'alillah jika kamu minta mintalah kepada Allah wa idha sta'anta Fasta'id billah. Dan jika kamu ingin minta pertolongan, minta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Nah, ini kalimatnya tadi. Wa idasta'anta fasta'in billah. Dan jika kamu wahai bocah minta pertolongan, jangan minta tolong kepada kuburan. Jangan minta tolong kepada pepohonan. Jangan minta tolong kepada makhluk. Minta tolong kepada siapa? Kepada Allah. Ini sejak dini, sejak kecil ditanamkan akidah keimanan kepada anak-anak. Agar apa? Agar betul-betul bersandar hanya kepada Allah. Ya. Ini anak-anak kan masih fitrah, masih suci hatinya. Mudah menerima nasihat-nasihat keimanan. Rasanya kita hanya berdoa, meminta pertolongan hanya kepada Allah itu anak-anak ditanamkan akidah sejak dini. Ya kan? Sebagaimana Luqman juga menanamkan akidah untuk menjauhi kesyirikan kepada anaknya diberikan wasiat. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan berbuat syirik. Jangan kau duakan Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Jangan minta pertolongan kepada selain Allah dari kuburan dan selainnya. Inna syirka la zulmun azim. Karena kesyirikan ketika anda berdoa kepada sen Allah. Kesyirikan ketika anda minta tolong kepada kuburan. Kepada sen Allah. Itu adalah la zulmun azim. Adalah kezaliman yang sangat besar. Itu nak nasihat kepada anak-anak. Ya. Ditanamkan termasuk dalam ini pembahasan kita. Masalah minta tolong hanya kepada Allah. Hanya saya pilih pembahasan ini. Ya, dari sekian pilihan eh, ini jatuh pilihan di sini pembahasan minta tolong kepada Allah ini penting ditanamkan kepada anak-anak kaum muslimin sejak dini untuk terus minta tolong hanya kepada Allah sekarang kita akan melangkah kepada pembahasan beberapa hal-hal agar kita mendapatkan pertolongan Allah ada hal-hal yang kita harus wujudkan agar kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, berdoa. Pertama apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan hanya kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita meminta tolong kepada Allah di dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala dalam riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan selainnya yang disahihkan oleh Syekh al Bani rahimahullah. Doa yang insyaallah antum mungkin sudah hafal. Yang dibaca setelah tahiyat sebelum salam. Doa apakah itu? Doa yang dibaca di akhir tahiyat dalam solat sebelum salam. Doa minta tolong kepada Allah. Apa doanya nak? Eh? Imam lagi. Antum ini pimpinan. Pimpinan orang-orang yang makmum kepada antum. Antum harus doakan. Doakan diri antum bersama mereka yang bermakmum. Apa dibaca? Sebelum salam. Kata Nabi kita kepada Mu'ad. Ya Mu'az. Wahai Mu'az. Sekarang anak-anak anggap diri antum Mu'az. Yang dipanggil Nabi. Ya. Ini uhibbuka fillah. Wahai Mu'ad, sungguh saya mencintaimu, wahai Mu'ad, karena Allah. Jadi Nabi nyatakan, pernyataan cintanya kepada sahabatnya. Terus Mu'ad, saya cinta kamu, wahai Mu'ad, karena Allah. Terus, karena Nabi cintai Mu'ad karena Allah, maka Nabi ajarkan suatu pengajaran berharga. Sebagai bukti cintanya Nabi kepada sahabat, Nabi ajarkan doa. Makanya ini insya Allah sebagai bukti cintanya kami kepada antum anak-anakku sekalian, kami ajarkan dua ini. Apa itu doanya? Allah tada'anna dubura kulli salat. Jangan sekali-sekali, ini nasihat muat, nasihat Nabi kepada muat. Jangan sekali-sekali, kamu tinggalkan doa ini di belakang salat. Dubur. Dubura kulli salat. Duburnya setiap salat. Apa mana dubur? Manusia, hewan punya dubur kan? Itu kucing di belakang ada duburnya. Tuh, di bagian belakang. Dubur dari sesuatu adalah bahagian belakang tapi dia masih berada dalam sesuatu itu. Sehingga para ulama menguatkan Doa ini dibaca sebelum salam, bukan selepas salam. Kenapa? Karena dia masih berada di belakang yang masih di bahagian itu dalam sholat. Yang penting di bagian belakangnya, itulah dimaksudkan sebelum salam. Ini dibaca doa ini. Yang kamu lepaskan doa ini setiap kali di belakang sholat, antakul. Kamu baca, Allahumma, Ya Allah, aini Ingat sudah doanya? A'inni ya Allah tolonglah saya. Kalau antum sebagai imam, ini faedah ya. Siapa saja yang sebagai imam? Anda ikhwa ya. Maka baca a'inna ya Allah tolonglah kami. Kalau a'inni tolonglah saya pribadinya. Tapi kalau kita sebagai imam, antum baca a'inna tolonglah kami. Itu faid dari Syekh Wahaf Al-Qahtani. Dalam syarahnya terhadap Hisnul Muslim. Bukunya sendiri dia ya syarah. Dia bahas masalah ini. Doa-doa sebelum salam. Bagi seorang imam membaca dengan lafaz jamak. Allahumma a'inna. Ya Allah, tolonglah kami. Minta tolong kepada siapa Allah? Untuk apa? Ala dzikrika, untuk senantiasa berzikir mengingatmu wa syukrika bersyukur kepadamu wa husni ibadatika dan memperbaiki ibadah kepadamu memperbagus memperindah ibadah kepadamu itu dia tiga hal yang kita minta pertolongan untuk kita bisa wujudkan zikir syukur dan husnu ibadah indahnya baiknya ibadah tidak bisa kita berzikir tidak bisa kita bersyukur Nah, bisa kita beribadah dengan sebaik-baiknya kecuali dengan pertolongan Allah. Maka ini nasihat Nabi kepada Mu'ad. Baca itu. Saya ulang ya. Baru antum hafal. Ya, antum salat sunnah baca. Antum di belakang imam sebagai makmum juga baca. Dan imam membaca dalam bentuk lafaz a'inna. Doanya begini. Allahumma Ikuti. Allahumma a'inni ala dikrika, wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dikrika, wa syukrika wa husni ibadatika sudah ya. hafal tutup mata tadi kayaknya lagi fokus ingin hafalkan sudah belum sampingnya sampingnya belum yang kacamata kayaknya ini yang kacamata insyaallah biasanya yang kacamata itu anak bureng, buru ranking apa Allahumma Ayo Ada yang hafal? Angkat tangan Imam Sudah Coba Buka maskernya Supaya jelas Allahumma Antum sebagai imam Baca A'inna Allahumma Ala Asad Masya Allah Jazakallah khair Barakallah fikir Siapa tadi angkat tangan? Coba nak? Ainna, ah, mungkin jadi imam. Tidak apa-apa. <laughs> Baik, labas. Kalau antum sendiri atau sebagai makmum, anda salah sunnah, kita sebagai makmum, baca. A'inni, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, itu yang pertama. Dengan doa. Zas yang kedua, hal-hal yang diwujudkan untuk mendapatkan pertolongan Allah. Kedua, tawakal. Apa yang kedua, nak? Bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakal. Orang yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah tolong. Kenapa? Karena dia mewujudkan ibadah yang sangat agung penyandaran diri hamba dia serahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Bersama dengan dia menempuh sebab-sebab. Dia berikhtiar melakukan sebab-sebab usaha, amalan. Tapi tetap bersandar, dia yakin Allah yang menentukan. Bukan dirinya, bukan usahanya, bukan pekerjaannya, bukan bawahannya, bukan anggota-anggotanya. Tidak, tapi Allah yang tentukan. Perhatikan doa tawakal yang sering kita harus baca. Setiap kita keluar rumah, Anda keluar rumah. Anda keluar rumah banyak tujuan. Keluar rumah ke sawah, keluar rumah ke kantor, keluar rumah ke toko, ke ruko berjualan, keluar rumah ke masjid, keluar rumah ke sekolah. Dimanapun Anda keluar rumah, tetap semua satu doanya. Apa doa? Doanya? Doa keluar rumah. Bismillah tawakkaltu Allah. Wala haula, wala quwata illa billah. Itu dia. Tawakkal. Bismillah. Dan kalimat bismillah juga ini kalimat minta pertolongan kepada Allah. Kenapa? Karena huruf ba huruf ba pada bismillah. B-nya itu bismillah. Bismillah dengan minta pertolongan menggunakan nama Allah. Kemana bismillah? Ba lil isti'anah. Ini faedah bahasa Arab. Mana ba huruf ba. Huruf ba itu banyak penggunaannya. Di antara mana penggunaan huruf ba? Ada lagi ini minta pertolongan kepada Allah anda mau makan bismillah minta tolong termasuk di sini ke rumah minta pertolongan dengan membaca bismillah baru bertawakal tawakal tu, Allah saya bertawakal bersandar hanya kepada Allah wala haula wala quwata illa billah dan tidak ada daya, tidak ada kuat, tidak ada kekuatan kecuali semata dengan pertolongan Allah. Itu pernyataan hamba. Pernyataan la haula wala quwata illa billah ini ini pernyataan untuk melepaskan ketakaburan hamba. Kenapa? Sebab kapan dia tidak mau bersandar kepada Allah itu menunjukkan hamba ini sombong dari Allah dia menganggap dirinya bisa berjalan sendiri hidup di muka bumi, tak akan mungkin. Siapa yang tidak mau bersandar kepada Allah itu dirinya sombong. Dan sebaliknya, orang yang bersandar bertawakal kepada Allah menunjukkan dirinya apa? Orang yang bertauhid, orang yang merendah, mengakui kelemahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang berapa Isya? Belum. Sudah lewat. Allah musta'an. Baik. Saya rasa ini sudah lumayan dari pembahasan. Intinya kita semuanya perlu menanamkan akidah bahwasanya hanyalah Allah tempat kita minta pertolongan. Pada segala urusan perkara kehidupan kita. Dengan memperbanyak doa dan memperkuat ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Yang benar itu semata dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah ada kekhilafan dari saya pribadi sebagai manusia yang tidak pernah lepas dari kekurangan dan keterbatas ilmu yang saya miliki. Kepada seluruhnya kami minta maaf dan hanya kepada Allah kami mohon ampunan. Wallahu taala alam. Ila subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullahaladzim. Baik. Jazakul khairan. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.